Falsche Seite! Alleine man sieht ja, falsche Seite, du Penner, ey. Into the gates. Gates. Gates. When Chung Shaolin Wushu, what the fuck you gonna do? Come, come, come, come, come, come, come, coming for you. With the Kung Fu. dann natürlich mal herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Äh, äh, äh, hä? Ah. Äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh. dit. Bam, bam, bam, bam, bam. Pam, pam, pam, pam, pam. Falsche Seite! Man sieht ja, falsche Seite, du Penner, ey. Gut, also ich fahre jetzt inzwischen deutlich sicherer als vorher. Du bist auch ein kleiner Schlaumeier, ne? Ja. Klar, ich hab die Schnauze voll, Ja. Man kann verarsch mich auch. Sau. Äh, Alter, ist das windig. Mm. Ah, ich liebe das, mit Motorrad zu fahren. Warum stehst du nicht da? Warum musst du da stehen? Warum nicht da? Mann. Warum? Warum? I'ma crash, land, ride till you're dead.